ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಸಲಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಎನ್ ಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ guys Mysuru highway motors highway motors ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಾಡಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನ್ಯಾನೋ ತನಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಡಿನೂ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿದು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗಾಡಿಗಳ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೇ ಥರ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಂಬ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ ನಾನು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಸಲ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಇರೋಂಥ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಡೀಟೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಏನು ಡೀಟೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದವರು ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಯಿನ್ ಅಂತ ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಮಗೂ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗೋಣ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ಲೀವ ಇದೆ ಇಟಿಯೋಸ್ ಸ್ಲೀವ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಾಡಿದು ವೇರಿಯಂಟು ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಡಿಗಳದು ಅಷ್ಟೇ ಟೈರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಏನೇ ಸೈಡ್ ಮೀರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಬಾಡಿ ಲೈನಿಂಗು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ನೀಟ್ ಮಿಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬಂದು ಜಿ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಲುಕ್ ನೋಡಿ ಜಿ ಡಿ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಮಿಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಜಿ ಡಿ ವೇರಿಯಂಟ್ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬರೋದು ಸಿಂಗಲ್ ವೈಫರು ಡಬಲ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟೀರಿಯರು ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಒಂದು ಮಿಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇಂಟೀರಿಯರು ಇದೆ ಏನು ನೋಡೋಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಡುವೆಲ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಇದೆ ಟೊಯೋಟಾದನೇ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ manual A C manual gear ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎ ಟಿ ಎಟಿಯೋಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎ ಟಿ ಎಟಿಯೋಸ್ಗಿಂತನೂ ಒಳ್ಳೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಎ ಎಟಿಯೋಸ್ ಲಿವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬ ಮಿಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಮೇತ ಒಂದು ಕೈದೊಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವೀಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವೀಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೀಟು ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿ ಸೀಟೆಡ್ ಏನೇ ಕಂಪ್ನಿ ಸೀಟ್ ಏನಿದೆ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಏನೇ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡೆಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಮಿನ್ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೀಟೇಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೈಸ್ ವಾಸ್ ಲಿವಾ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರಲ್ಲಿದೆ ಐವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಓಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರಿವೆನ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಐವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಹೊಡಿರೋ ಗಾಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರು ಒಂದೇ ಓನರ್ಲಿದೆ ಮೊದಲೇ ಓನರ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ರೇಟು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ರೇಟು ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮರಿಬೇಡಿ ಇದು ಒಂದು ವೆರ್ನಾ ಇದೆ ಉಂಡಾಯ್ ವೆರ್ನಾ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಮಿಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಸ್ನೋ ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಡೀಸೆಲ್ ವೇರಿಯಂಟು ಡಿಫೋಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ವೈಫರ್ ಇರೋಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫೋಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸೈಡ್ ಮಿರರಲ್ಲಿ ಆಟೋಫಲ್ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲೋಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲೋಯ್ಸು ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕಂಪ್ನಿ ಫಿಟೋಡ್ ಅಲೋಯ್ಸ್ ಫೋ ಗ್ಲ್ಯಾಮ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ ಹಾಗೇನ ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇರಿ ಮೋಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸು ಮತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸೂಪರಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸೆಟ್ ಇದೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ touch screen Bluetooth Android system ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೋಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಒಂದು ನೀಟ್ ಒರಿಜಿನ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ವುಡನ್ ಟ್ರಿಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವುಡನ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಕ್ರೋಮಲ್ಲಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರೋಂಥದ್ದೇ ಗಾಡೀಲಿ ನಾಲ್ಕು ಡೋರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಂಪ್ನಿ ಮೀಟರ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನೋಡಿ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಲೆದರಲ್ಲಿದೆ ಬ್ರೌನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಲೆದರಲ್ಲಿದೆ ಬನ್ನಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಲೈಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಗೈಸ್ ಇದು ಬಂದು two thousand thirteen model eighty thousand driven ಇದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ರೇಟು ರೇಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಆರು ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು model two thousand six thirteen ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ಮತ್ತು ನನಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಲರಾಮ್ ಬಲರಾಮ್ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಒಂದು ಮೂವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಇವರು ಹಾಗೆಯೇ ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಹೇಳಮ್ಮ ಬಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿವ್ಯೂಸು ಕೈ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇವರು ಸ್ವತಃ ಡೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಕೊಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಂಥದ್ದು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿದೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಇವ್ರ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ನಿಮಗೊಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವ್ರ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ಬಂದು E e M M cinema ಅಂತೇಳಿ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರಿದೆ ನೋಡಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಐ ಟೆನ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಲ್ಲ ಹೆವಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತಲ್ವ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಐ ಟೆನ್ ತುಂಬ ಜನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಮಿಂಟ್ ನೀಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲೇ ಐ ಟೆನ್ ಇದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀಟಾಗಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಬೇಕಾದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ಲಾಸು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ full clean neat and clean ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಐ ಟೆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಐ ಟೆನ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಅಂತಿದೆ ಕೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಸಿಂಗು ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ಲಾಸು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ನೀಟಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಯಾರು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸೂಪರಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿನ ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಒಳಗಡೆ ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿದೆ ಜಾಗ ನಾಲ್ಕು ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಲಾಕ್ ಲಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಇದೆ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡಲ್ಲೂ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ ನೀಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಪಲ್ಸರಿ ಆಗಲಿ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಒಂದು ಶೇಡಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸು ಅರ್ಧ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕು ಅರ್ಧ ಲೆದರಲ್ಲಿದೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬನ್ನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಸು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವೇನೇ ನಾ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐಟನ್ ಬಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ವೇರಿಯಂಟು ಐಟನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಮಾಡಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ಲಿದೆ two thousand nine model single ಓನರ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರಿವನ್ ಇದೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೊಡಿದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಲ್ಲ ರೈಟು ಅದಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕು ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಂದು ಒಂದು ಫಿಗೋ ಇದೆ ಫಾರ್ಡ್ ಫಿಗೋ ಫಾರ್ಡ್ ಫಿಗೋನು ತುಂಬ ಎಂಕ್ವೈರಿಯಬಲ್ ತುಂಬ demanded vehicle automatic automatic adjustable side mirror ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಫೆಂಡರಲ್ ಬಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವೀಲ್ ಜೊತೆಗೆ ವೀಲ್ ಕವರ್ಸ್ ಅಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ವೀಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಮಿನ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಪೆಟ್ರೋಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಟೈಟಾನಿಯಮ್ ಫಿಗೋದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಟೈಟಾನಿಯಮ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಿಫೋಗರ್ ಜೊತೆಗೆ ವೈಫರು ಇದೆ ವೈಫರ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಫೋಗರು ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಹಾಗೆಯೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಲುಕ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳದ್ದು ಟೈರ್ಸ್ ಅದೇ ಹೇಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಟೀರಿಯರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡುವೆಲ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೈಟಾನಿಯಮ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಡುವೆಲ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಆಫ್ ಫಾರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗೆಯೇ manual gear manual A C ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಮೀಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕಂಪ್ನಿ ಫಿಟೆಡ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊಸದೇನಿದೆ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟೇ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಏನು ನೋಡೋಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಬೇಕಾದವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಫಿಗೋ ಬಂದು Ford Figo titanium petrol variant ಪೆಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ top end variant titanium titanium ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ವೈಫರು ಡಿಫೋಗರು ಜೊತೆಗೆ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋಂಥ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಗಾಡಿ ಬಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಮಾಡಲು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಮಾಡಲು ಸಿಂಗಲ್ ಇದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದು ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ negotiable three lakh twenty five thousand negotiable ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಬನ್ನಿ ಆಲ್ಟೋ ಏಯ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತು ಗಾಡಿ ಬಾಡಿ ಲೈನ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಕು ಆಲ್ಟೋ ಏಯ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಲ್ವಾ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅದು ಎಲೆಕ್ಸಾ ಎಲೆಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಸ್ ಐನಾ ಎ ಸಿ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇದು ಮೈಸೂರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗಾಡಿ ಓಕೆ ಇಂಟೀರಿಯರು ನೀಟು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕವರೇ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವರು ಕವರೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕವರ್ ಲೆದರ್ ಕವರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಏರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಕ್ಸೋದು ಮತ್ತೆ ಎ ಸಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ A C power steering steering ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಇದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೈಡು ತ್ರೀ ಟೋನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮನೆಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಕು ಇಂಟೀರಿಯರು ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇಂಡಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇಂಟೀರಿಯರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಆಲ್ಟೋ ಏಯ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಂದು ಆಲ್ಟೋ ಏಯ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಮಾಡಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರು ಬರೀ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರಿವನ್ ಇರೋದು ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಓಡಿದಂಥ ಗಾಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರಲ್ಲಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಮಾಡಲು ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ negotiable A C power steering power windows ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಗಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಡಿಯೋನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಐ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದೆ ಐ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಡಿ ಆರ್ ಎಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋಂಥ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಫೋರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಮ್ಸ್ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ತುಂಬ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರೇಜ್ ಒಂದು ಸೆವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟಯರು ಮತ್ತು company fitted alloys auto fold side mirror ಜೊತೆಗೆ ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಮಿರರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಐ ಟ್ವೆಂಟಿ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಅದು ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿದೆ ಆಸ ಒಂದು ಆಸಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ವೈಫರ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಫೋಗರ್ ಇದೆ ಡಿಫೋಗರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಲೈನು ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ವೈಫರು ಇದೆ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಸಿಂಗು ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಿಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಿಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ಲೆಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬೋಣ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ auto fold side mirror button ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು power window button door lock button power window lock button ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲೂ dual air bags steering mounted controls ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಸ್ಸಾನ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದು top end vehicle six speed manual gear ಜೊತೆಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಏನೇ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಡುವೆಲ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಏನೇ ಸೀಟು ಅಷ್ಟೇ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಗ್ರೇ ಮತ್ತು ಬ್ರೌನ್ ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಇದೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಟೀರಿಯರು ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಮಿಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೂ ಏನೂ ಇದಿಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡು ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂಡಾ ಸಿಟಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಬಂದು ಸೇಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು ರಿಬನ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ i twenty Asta diesel variant top end ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿರೋಂಥ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಾರ್ಟೀನ್ ಮಾಡಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರಲ್ಲಿದೆ ಎರಡನೇ ಓನರಲ್ಲಿದೆ ಬರೀ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಓಡಿದೆ ಗಾಡಿ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರಿವನ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೋದು ಬಂದು ಆರು ಲಕ್ಷ negotiable only six lakh negotiable ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ತುಂಬ ರೇರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಒಂದಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಡುವೆಲ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಫಿಟೆಡ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅಲಾಯ್ಸ್ ಬಂದು ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಬಂದು ನಿಸಾನ್ ಟೆರಾನು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಸಾನಲ್ಲಿ ಟೆರಾನು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ಒಂದು ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ರೇರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಾಡಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು ನಿಸಾನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ಯಾಕು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಗಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಿಫೋಗರು ಜೊತೆಗೆ ವೈಫರ್ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ನೀಟ್ ಒಂದು ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ನಿಸಾನ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಸಾನಲ್ಲಿ ಟೆರ್ರಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹೆಸರು ಟೆರ್ರಾನೋ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಒಂದು ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು power windows power window lock button ಹಾಗೇನು ಆಟೋ ಫುಲ್ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಇದೊಂದು ಸೆಮಿ ಕಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಡೆಸ್ಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಲ್ ಬೇಸಿಗಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನಿಸಾನ್ ಟೆರೋನೋ ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಟು ತೌಸಂಡ್ ಫಾರ್ಟೀನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ಲಿದೆ ಎರಡನೇ ಓನರ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಓಡಿದೆ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರಿವನ್ ಇದೆ ಕಾಂಪ್ರಸಿವ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಗಾಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಬಂದು ಐದು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ negotiable five lakhs seventy five thousand negotiable ಇದೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೋ ಬಜೆಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಂಡ್ಯಾಗಿ ಇದೆ ಲೋ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಎಡ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಶಾಂಪಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಗಾಡಿ ಇದು ರಿಪೇಂಟಿಂಗ್ ಏನಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹಾಂ ಟಚಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಬಂಪರ್ ಆ ಥರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಾಂ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೀಸೆಲ್ ಅಲ್ಲ petrol two thousand seven second owner one point engine ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಇದು ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ very low budget okay one lakh seventy negotiable negotiable ಗಾಡಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಶಾಂಪಿನ್ ಗೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀಟ್ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಅದರಿಂದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬೇಕಾದವರು ಇವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವ್ರ ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಇದೆ ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ alloy company fitted alloy good condition tyres ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಮಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಗಾಡಿ ಬರುವಾಗ ಡೀಸೆಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾತ್ರ V variant City V variant ಹಾಗೆಯೇ ಹೊಂಡಾ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗು ಐ ವಿ ಟೆಕ್ದು ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಕ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಕ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಕ್ಕಟ್ಟಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದೆ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ವೈಫರ್ ಇಲ್ಲ ಡಿಫಾಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ವಿ ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಬಂದು ಡುವೆಲ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಮೋಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಅದು ಪೀಚ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟೀರಿಯರು ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೀಚ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಒಂದು ನೀಟ್ ಲುಕ್ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಬನ್ನಿ ಇದರದು ಡಿಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡಿಟೇಲ್ ನೋಡಿ ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಬೇಕಾದವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಬಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಮಾಡಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ಲಿದೆ ಎರಡನೇ ಓನರ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಓಡಿದೆ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರಿವನ್ ಇದೆ ಗಾಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ slightly negotiable four lakh seventy five thousand negotiable ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಮಾಡಲು ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೊಲೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ಪೋಲೋ ಜಿ ಟಿ ಹಾಗೆಯೇ company fitted black colour alloys ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೈರ್ಸ್ ಫೆಂಡರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂದು ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಎಂಡೋ ಜಿ ಟಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಎಂಡೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥದ್ದೇ ಪೋಲೋ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥದ್ದೇ ಜಿ ಟಿ ಪೋಲೋದಲ್ಲಿ ಜಿ ಟಿ ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ಪೋಲೋ ಜಿ ಟಿ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಿಫೋಗರ್ ಜೊತೆಗೆ ವೈಫರು ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿನ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರು ಈ ಗಾಡಿದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಸಿಲ್ವರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನಾರ್ಮಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಟೇ ಮೋಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸು ಹಾಗೆಯೇ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಸ್ಟೀಡಿಯೋ ನಾಲ್ಕು power window door lock system ಆಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ manual five speed manual gear ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ರಿವರ್ಸು ಹಾಗೆಯೇ auto climate A C company fitted stereo ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇದೆ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ Polo G T G T ಬೇಕು ಅಂದವರು ಜಿ ಟಿ ಕೇಳೋರು ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪೋಲೋ ಜಿ ಟಿ ಬನ್ನಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಸರ್ ಇದು two thousand fourteen Polo G T one point six litre two thousand fourteen ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪೋಲೋ ಜಿ ಟಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು ಜಿ ಟಿ ಡೀಸೆಲಲ್ಲಿದೆ ಮೈನ್ ಅದೇನು one point six litre engine ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಇದೆ second Second owner. Maintained tyre alloy wheels engine body ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನ five lakh fifty five thousand ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಮಾಡಲ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ forty fourteen fourteen G T five lakh forty five thousand lakh fifty five thousand fifty five thousand negotiable ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಗಾಡಿನೂ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಮಿಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಗೈಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಚಾನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಜಿ ಟಿ ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ ಐದು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂದು ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜಿ ಟಿ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥದ್ದೇ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ರಹಮತ್ ಬಾಯಿ ಈಗ ಅವರು ಇವತ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾನೇ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಬಂದರು ರಹಮತ್ ಹೇಗಿದೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಮೇಂಟೈನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಇದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಜಿನಿಯನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿದವು ಗಾಡಿಗಳು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆಫರ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ಗಳಿದೆ ಓಕೆ ಏನೇನು ಆಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಲೋನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಲೋನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಅದಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ಇದರಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಲೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರದ್ದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಗಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಲೋನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚೆಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಬಿಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಓಕೆ ಅಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಂದು ಗಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗಾಡಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇರಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಗಾಡಿನೂ ನಿಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಚೆಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವೈಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮದು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಲ್ಲ ಅದು ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದು ಗಾಡಿಗಳು ಆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಿಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಇದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹುಡುಕಿದ್ರೂ ಸಿಗದೇ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಇದೇನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ತಂದಿಟ್ರೆ ಏನು ರಮದ್ ಬಾಯ್ ಅದು ಕಿಯಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಯಾವುದು ಎಚ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇದು ಲೈಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಕ್ಯೂಬ್ ಕಟಿಂಗ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಡಿ ಆರ್ ಎಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲುಕಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಕಿಯಾ ಹಾಗೆಯೇ ಫೋಗ್ ಲ್ಯಾಂಪು ನೋಡಿ ಫೋಗ್ ಲ್ಯಾಂಪು ಬಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಗ್ರಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಂದು ಡಿ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಡಿ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಗ್ರಿಲ್ಲಲ್ಲೂ ಬಂದು ಡಿ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಲೈನು ಸಮೇತ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ company video diamond cut alloys ಜೊತೆಗೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಏನು ಹೊಸ ಮಾಡಲು ಗಾಡಿ ಇರೋ ಥರ ಇದೆ thirty five thousand diesel engine okay ಹಾಗೇನೆ ಇದಕ್ಕೂ ಬಂದು ಆಟೋ ಫಾಲ್ ಸೈಡ್ ಮಿರೋರು ಜೊತೆಗೆ ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆರು ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೈಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಡ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬೂಫರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫುಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಇಂಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನು ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲು ಮತ್ತು ಇಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ ಇಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆರು ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ ರೂಫ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸನ್ ರೂಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು power window power window lock button door lock button ಹಾಗೆಯೇ side adjustable mirror side mirror ಇದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ವಾಷರು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಇರಿದೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಬಾಸ್ದು ಸ್ಪೀಕರ್ಸು ಟ್ಯೂಟರು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಬಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬಾಸದು ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗು ಗಾಡೀಲಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಈಗ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಹಾಗೆಯೇ ಸೈಡ್ ಕಟನ್ ಸೈಡ್ ವಿಂಡೋಸಿಗೆ ಕರ್ಟನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಬರೋಂಥ ಕರ್ಟನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಇದು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಹೆವಿ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತುಂಬ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನು ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಬಾಸದು ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಬಾಸ್ ಬಾಸದು ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫುಲ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಇದು ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಡಿಕೇಟರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು light Bharat six B S six ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಂಟ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗು ಕಿಯಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಫೋಗರ್ ವಿತ್ ವೈಫರು ಇದೆ ವೈಫರ್ ವಿತ್ ಡಿಫೋಗರ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು five seater capacity five seater ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಎವಿ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎವಿ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಲಿ ಟೈರ್ದೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಇದೆ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಹಾಗೇನೇ ಇದು ಟ್ರೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಟ್ರೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಇದೆ ಒನ್ ಟಚ್ ಡೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ನೋ ಇದೆ ಟಾಟಾ ನಾನು Bangalore passing K G zero three passing ಫಸ್ಟೇ ಬಂದು ಅಲೋಯ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ನಿ ಫಿಟೆಡ್ ಅಲೋಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನು ಗಾಡಿ ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಟಾಟಾ ನಾನೋದಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ವೈಫರ್ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಜೊತೆಗೆ manual adjustable side mirror side mirror ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ನಾಲ್ಕು power window A C power steering ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಎರಡು ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಎರಡು manual window A C power steering ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಜೆ ಬಿ ಸಿದು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಇದೆ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಿದೆ ಸೀಟ್ ಅದೇ ಸೀಟಲ್ಲಿದೆ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಎಸ್ ಟಾಟಾ ನೋನ ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನಲ್ಲಿದೆ ಎರಡನೇ ಓನಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬರೀ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕಂಪ್ನಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಶೋರೂಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಶೋರೂಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎರಡು ಒಳ್ಳೆ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಶೋರೂಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗೋಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೋ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಡ್ರೈವರ್ ಇರೋಂಥ ಗಾಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎರಡು ಗಾಡಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೋರು ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ನೀಟಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲು ಡೀಸೆಲ್ ವೆಹಿಕಲು ಹಾಗೆಯೇ ಆಟೋ ಫೋಲ್ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಿಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ V D I version version ಬಂದು ವಿ ಡಿ ಐ ಬರುತ್ತೆ ವಿ ಡಿ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೀಸೆಲಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಡೀಸೆಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಿಡ್ ವೇರಿಯಂಟು ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ತುಂಬ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಇದ್ರೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಇದೆ ಏನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಇಂಟೀರಿಯರು ಆಗಿನೇ ಫಸ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇಂಟೀರಿಯರು ನೋಡಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬಂದು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿಟ್ಟು stereo manual A C manual gear ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹಾಗೆಯೇ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡಲ್ ಬಂದು ವುಡನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಟೀರಿಯರು ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಹೆವಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲುಕ್ ಕೊಡ್ತಾರಂಥ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು power windows A C power steering ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಇದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೂಟಲ್ S X four silver V D I diesel mid mid version ಗಾಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾಡಲು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾಡಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ಲಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥದ್ದೇ two thousand twelve second owner ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ಲಿದೆ ಎರಡನೇ ಓನರ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದು ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ negotiable three lakh eighty thousand negotiable ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಫಿಗೋ ಇದೆ Ford Figo latest version face lift ಗಾಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವೀಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಟೋ ಫೋಲ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ಜೊತೆಗೆ ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಮಿರರಲ್ಲೇ ಡೀಸೆಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಡೀಸೆಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಮಿಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ಬಂಪರಲ್ಲ ಒಂದು ಟಚ್ ಅಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ವೈಟ್ ಸ್ನೋ ವೈಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೋ ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ dual air bag steering mounted controls ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ನೀವು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ company video stereo manual A C manual gear five speed manual gear ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ seat covers after market leather seat covers ಇದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಸ್ಟಿಚಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋಂಥ ವೆಹಿಕಲು ಬಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಟೀರಿಯರು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಇದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಾರ್ಟ್ ಫಿಗೋ ಬಂದು Ford Figo face lift white colour ಗಾಡಿ ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಾಡಲು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಾಡಲು ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ ಮಿಡ್ ವರ್ಷನ್ ಡೀಸೆಲ್ ವೆಹಿಕಲು ಗಾಡಿ ಬಂದು ಎ ಸಿ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ನಾಲ್ಕು ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಡಿ ಮೌಂಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಗಾಡೀಲಿ ಫಿಗೋ ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು single owner two thousand sixteen single owner ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಫುಲ್ ಫುಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ steering mounted control air bag A B S ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ ಗಾಡೀಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಎ ಸಿ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇರೋಂಥ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು two thousand sixteen single owner ಗಾಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಂದು ಐದು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ negotiable five lakh fifty thousand negotiable ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇದೆ ಗಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಪ್ಲೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮಾರುತಿ ಈಕೋ ಇದೆ ಈಕೋ ಈಕೋ ಈಕೋ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಈಕೋ ಈಕೋ ಲೋ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಕೋ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೈರ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ತುಂಬ ಕಂಡೀಷನ್ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿರೋಂಥ ಗಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೈಡ್ ಲುಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಲೈನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ಲೈನ್ಸು ಹಾಗೆಯೇ ನ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೈರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೊಸ ಟೈರ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗಾಡಿ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಟಾಪೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಟಾಪು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಏನೇ ಏಯ್ಟ್ ಸೀಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು ಎಂಟು ಸೀಟು ವೆಹಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದಾಕಿದ್ದಾರೆ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟೈರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೊಸ ಟೈರು ನಾಲ್ಕು ಟೈರ್ ಹೊಸ ಟೈರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏಯ್ಟ್ ಸೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈರ್ ಎಲ್ಲ ಟೈರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಾಗಬಾರ್ದಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಹೊಸ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೇಸು ಬರುತ್ತೆ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಸಣ್ಣ ಸೀಟ್ ಏನಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಇದೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಟೂ ಇದೆ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏನೇ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಒಂದು ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮನೆ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೀಟೇಲ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಎಸ್ ಮಾರುತಿ ಈಕೋ ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನಲ್ಲಿದೆ ಎರಡನೇ ಓನರ್ಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ ಗಾಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದು ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ negotiable two lakhs sixty thousand negotiable ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ಪ್ಲೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇವತ್ತಿನ ತುಂಬ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಗಾಡಿ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಟೈರೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಈ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋರು ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಟೈರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಇದು ಬಂದು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋದು ಗೆಟಾ ವೇ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಗೆಟಾ ವೇ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ಗೆಟಾ ವೇ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟಾಟಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬಂದು ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡು ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ Scorpio gate of way after market rims ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಟೈರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಟೈರ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ after market off road rims ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಮೈನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ four into four four wheel drive ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡೆಲ್ಲ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರು ಮತ್ತು ಇದು ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ಬಟನು ಜೊತೆಗೆ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬಂದು ಫೋರ್ ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ನಾಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಂದು ಫೋರ್ ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದು ಟೂ ವೀಲ್ ಐ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ four two four wheel high four wheel low four wheel drive ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಎ ಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ five speed manual gear six five speed manual gear ಜೊತೆಗೆ ರಿವರ್ಸು ಏನೇ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಬಟನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧಾರಣ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಡ್ಯಾಪಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ರಿವರ್ಸದು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ತುಂಬ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಒಂದು ಎರಡು ಸೀಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಲಗೇಜು ಕಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸಿಗೆ ಗಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡು ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋರ್ ವೀಲ್ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ರು ಬೇಗ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವುದೇ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಬುಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರೋಂಥದ್ದು ಬನ್ನಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಗೆಟಾವೆ ಅದು ಫೋರ್ ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಗಾಡಿ Scorpio getaway four wheel drive ಗಾಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಮಾಡಲು ಸೆಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನಲ್ಲಿದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಓನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏಳು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ negotiable seven lakh fifty thousand negotiable four wheel drive Scorpio getaway ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನು ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಳೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಗಾಡಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಲಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ